अठार दिनसम्म मेरो होस् भयो पछि होस आएपछि नानी खोजेँ नानी छैन अनि छोराहरू बाहिर बाहिर कता कता दिल्लीतिर कता कता घुम्न गएको थिएँ उनीहरूले चिठी बुझेर आयो बिर्सिन्छु भन् भन्यो बिर्सिन त अब के मुटुको डोरी हो त्यो बिर्सिसकेपछि त सकियो भने बिर्सिनु भएन त आफ्नो नानी छँदैछ अरू पुरानो छ भने हामी सम्झिँदैन बिर्सिनु त भएन त्यसरी सकियो मोटोको डोरी के छिन सक्दिन सक्न त तर पनि कहिले कहिले त यसो यताउता हिँड्दा दिदी बहिनीसँग बातचित गर्दा त हुन सक्थ्यौँ होला त्यो पनि भएन थाहा थिएन पक्का भनेर लडिदियो अनि नानीको अब यस्तो भुइँ परान्त गएन एउटा भट्टा छोरो लाई लाग्यो रामप्रसाद भन्नेलाई अनि मेरो छोराको चाहिँ अब छातीबाट हुनु पऱ्यो गोली उसको चाहिँ यहाँ भु यो यता भुँडीबाट पऱ्यो यता अन्य पछाडि अड्ने सिर्का र आँदा चाहिँ आज उसको उपचार लाग्यो मेरो नानी त लाँदा लाँदै भाषा त्यही दिन बेलुका गयो उहाँ झिङ्गाटे भन्ने जग्गामा पुगेपछि नानी बित्यो त्यहाँबाट त्यहीँ स्कुलमा बस्यो अनि नानीलाई भोलिपल्ट थियो मास्टर पौडेल लिएर आएको थियो पाल्खुबाट हेड मास्टर अनि विद्यार्थी पाल्खु विद्यार्थी जमेल सँगसँगै आएको थियो आरिपुलीले पुलिसहरूले त हायर छोडिदियो आयो माथि यहाँ आएपछि अनि यता केराकोटको स्कुल हुने जम्मोबाजन हाफ छुट्टी परिरहेको थियो त्यहाँ आएर अब विद्यार्थीहरूले कुरान मार्दाखेरि गोली छोड्दाखेरि लाग्यो अनि त्यो बेला दिलबहादुर कतिमा पढ्थे चारमा पढ्थ्यो एघार वर्षको थियो त्यो दिलबहादुरको चाहिँ त्यस्तो पार्टीप्रति झुकाव त थिएन नि कस्तो थियो त्यो बेलामा पार्टीप्रति थिएन थाहै थिएन थाहै थिएन थाहै थिएन अब स्कुल एघार वर्ष बच्चाले के थाहा त्यति यति अहिलेको जस्तो प्रकाष्ठ पनि थिएन ऊ बेला त भर्खर अब लागु भएको थियो थाहा थिएन पक्का भनेर लडिदिएन अनि नानीको अब यस्तो भुइँ परान्त गएन एउटा भट्टा छोरो लाई लाग्यो रामप्रसाद भन्नेलाई अनि मेरो छोराको चाहिँ अब छातीबाट हुनु पऱ्यो गोली उसको चाहिँ यहाँ यो यता भुँडीबाट पऱ्यो यता अन्य पछाडिबाट नि सिर्का र हाम्रो चाहिँ आज उसको उपचार लाग्यो मेरो नानी त लाँदा लाँदै भाषा खास म त गाई गोठला हो है गाई गोठला हो म आउँदाखेरि चलाइनु सकेको ठाउँ त यहीँ नै होला यहीँ नै हो दिउँसो भएको दिउँसो भएको दिउँसोको गाई गोठलाएर म गाई बाँध्दाखेरि यिनीहरू चढिन्छ अनि त्यहाँ आउँदाखेरिमा यहाँनिर फेरि त्यो विद्यार्थीहरू जम्मा भए जम्मा हुँदाखेरिमा अब त्यो फायर सायर चलिन्छ फायर चल्दाखेरिमा कोला हानेको थियो लाग्यो दुवटा लाग्यो एउटै यहाँ माथिको बाहुन यहीँको यहीँ माथि बाहुन सिरान घरको यसो छोरो त्यो बुढोको छोरो अनि एउटा त्यो रम्ती ऊ छोरो उसलाई कहाँ लागेको थियो उसलाई चाहिँ रमतेललाई कहाँ लागेको थियो खै लाग्यो कस्ता लाग्यो पाठा चाहिँ मरिगएछ उसको बुबा नि आयो त्यहाँ लिएर के यस्तो डल्ला चाहिँ डोली बनाएर बुवा लाँदैन बाटोमा मऱ्यो बाटोमा मऱ्यो चल्नु त यहीँ चल्या हो मान्छे त मैले पनि देखाएँ हो तर म गाई बाँध्दै थिएँ त्यो उनीहरू चाहिँ चलिन्छ दोस्रो कुरो त्यही दिन बेलुका गयो उहाँ झिङ्गाटे भन्ने जग्गा पुगेपछि नानी बित्यो त्यहाँबाट त्यहीँ स्कुलमा बस्यो अनि नानीलाई भोलिपल्ट जानु अनि उताबाट हेडमास्टर लिएर आएर अनि यहाँ फैलाएर पहिला गरेँ त्यहाँ अब उसले आर्मी पुलिसहरूले के पो गरेर गरेर गरेँ हेर्नु यहाँ भनेर यहाँको मान्छेहरूले थाहा पाएर म त ज्वरो आएर सुतिरहेको थिएँ कहाँ के भयो त भनेर हेर्न जाँदाखेरि त यो स्कुलदेखि माथेर भुजा हेर्न आएर चाहिँ तिमी पालो पुल बनाइदिइहाल्यो अथवा त्यहाँबाट टिपेर लिएर बाबुहरूले लिएर गयो भन्छ मलाई थाहै पनि नि मान्छे चाहिँ देखेँ हो यही खेर देखेँ कि हिँडोहरू हेरेर जानु जानु जाँदाखेरि यहीँ घेरा हालिसकेका छन् विद्यार्थीहरूले एकै झल्को देखेको थिएँ त्यहाँ मैले देख्न पाएँ तिन दिन दिन लिएर आयो होला त तपाईँको यताबाट जाने भने नानीले नानीहरू गयो ऊ त माइततिर जाँदो रहेछ अनि मैले सँगै जानु भने गएको आज अब कता कता पछाडि कता कता लछाडि अनि अरू को को गएको थियो हामी त अगाडि गयौँ भोलिपल्ट तपाईँले होसै थिएन होस् न अठार दिनसम्म मेरो होस् भयो अब पछि होस आएपछि नानी खोजेँ नानी छैन अनि छोराहरू बाहिर बाहिर कता कता दिल्लीतिर कता कता घुम्न गएको थियो उनीहरूले चिठी बोकेर आयो पार्टीले चाहिँ कसरी हेरेको छ दिलबहादुर रमतेलको घटनालाई कस्तो तपाईँले के कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ पार्टीले त हेरिरहेको छ दृष्टिकोणले त हुनाले त अब हेर्ने दिलबहादुरलाई त अब पहिलो सहित पहिलो प्रथम सहित भन्दा पनि अब त्यसरी हेर्ने अब उसको चाहिँ परिवारलाई मान्ने त्यो कुरा धन चाहिँ अहिले दिन सकेको छैन त्यो क्षतिपूर्ति अब दिम्ला हाम्रो सरकार आएपछि भन्ने त्यो बात कुरा छ अनि उहाँहरू नेताहरूले भेट्न आउनुभयो तपाईँलाई अब हामी नि अब जा ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा प्रचण्ड बाबुराम देवगुरुङ कृष्णबहादुर मराहरूसँग हामी भेट भइरहन्छ उहाँहरूसँग तपाईँको कुरा भइरहन्छ त्यति बेला चाहिँ कान छोरो अब काखको छोरो स्कुल चाहिँ गएर नफर्किए टाइम थियो त्यति बेला बेसी दुःख लागेको थिएन अब अहिले पार्टीहरूले सबै तपाईँको छोर छोरोको जस्तो मरान कहीँ पा पाउनु भएन भनेर चाहिँ पार्टीहरूले एउटा सम्झाउँदा यो चिता चाहिँ अलिकति राम्रो छ अनि अनि बिर्सिए त बिर्सिहाल्यो सकियो त्यो सम्झाउने सम्झाइरहने भन्ने सम्झाउने गरिरहे नै दिएन नि अहिलेसम्म अब पहिला सुरुमा परेकै मेरो छोरो रहेछ अहिलेसम्म बिर्सिन्छ भने बिर्सिन पाइनँ छोरामा भएको यहाँ अब सबैले यसो भए उस्तो भए भनेर सम्झाउने अब गाउँका दिदीबहिनीहरू आएर दाजुभाइहरू आएर सम्झाउने भए छोरो छैन भन्ने भए अनि त्यत्तिकैमा म अलस्ट परि परिरहेँ अनि पछि पछि पछि पछि पो अठार दिनको दिन पो म यहाँ यहाँ दिनमा बसेको थिएँ बुहारी यहाँभित्र छुट्टिएर बसेको थिएँ ठुलो बुहारी यहाँभित्र खाना बनाएर चाहिँ बाउ तल्लो गएर नानी तेरो घरको पानी कति छ के छ तँ त भित्र पनि पसी छैन मुसाले खाइसक्यो होला लरौ त्यही मिसा भन्दा पो भन्ने भयो झल्यासा भयो त्यहाँ अब आजभन्दा भोलि भन्दा अब बिर्सिन्छु भन् भन्यो बिर्सिने नि त अब त्यो मुटुको डोरी भयो त्यो बिर्सिने बिर्सिसकेपछि त सकियो भने अब बिर्सिनु भएन नि त आफ्नो नानी छँदैछ अरू पुरानो छ भने हामी सक्दैन बिर्सिनु त भएन बिर्सि त सकियो मुटुको डोरी के बिर्सिनु सक्दिन सक्न त तर पनि कहिले कहिले त यसो यताउता हिँड्दा दिदी बहिनीसँग बातचित गर्दा त हुन सक्थ्यौँ होला यो कहिले मेरो घरमा बासै भएन उयो बेलुका बास बेलुका पनि खोज्नु जानु त्यस्तो स्थिति दिनभरि उज्यालो हुन्छ नि अनि उठेर कहाँ जाने कहाँ गएर बस्ने कोही दिदी सार्ने कराउने बात गर्ने मन भुलाउने त्यस्तै गरिरहने तिन वर्षसम्म अहिले अहिले चाहिँ अब के नगरी नहुने रहेछ खान परियो लगाउनु परियो यसो अब खन्नी खोज्नु यसो नुहाइधुनु त नगएर त खान पनि पाइएन सधैँ अब गएकोलाई मात्रै सम्झेर नि भएन भएकोलाई नि हेर्नै पर्ने रहेछ मलाई त सम्झे मोटो फुट्छ केही नि सम्झिन सक्दिनँ बाबु मैले आफ्नो हाल नपाएको रुख कि देख्न देख्नु बाबा यस्तो थाहा पुग्यो मेरो छोरो यस्तो बन्यो यस्तो सबैले माने भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो हाल देख्न पाएन आफ्नो हाल देख्न नपाएको र यो चिज त कहिले पनि भुल्दैन पाल्ने छोरो अब बाबामाको पराण बिताउने कसरी हो भन्ने होला अर्थ के भन्न जानेछु कहाँ छोरो कान्छो छोरो अब अरू छोराहरू अब सुहानीको धनी भयो आफू अब अपुगे आफ्नो छोरालाई ठुलो छोरो त पहिले भाइ नबित्दै छोटो भयो झन् एक साल बस्यो के बस्यो त्यो त्यो कान्छो त्यस्तो भयो अनि त्यहाँबाट अब भनेर तिन वर्षपछि फेरि यो घर बनाएर नि अनि यो घरमा दुई साल बस्यो अनि त्यहाँबाट उँधै राज्यतिर हिँड्न थाल्यो ससुराल तिमी उता तिरिन गएर बस्यो दुई तिन साल यता उता गर्ने गरेर ज्यान पालेर बस्यो दुईजना अनि पछि सबै दाजुभाइहरू गएको देखेर ल म त पनि जान्छु बाहिर देश भनेर कता कता दिन खोजेँ गएको थिएँ के अरे त्यो दिन चाहिँ तिरेर नि त्यहाँबाट आएर फेरि त्यही मादल बनाउने बसेँ म झोला बोकेर हिँडेँ होइन हेर्नुहोस् अब जहाँ पनि जानुपर्ने उहाँहरू बोलाउनुहुन्छ कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रमहरू पनि बोलाइरहनुहुन्छ अनि हिँड भनेर उहाँहरूले कर लाउनु तपाईँ जानै पुग्नुपर्छ भनेर अनि कहिले कतै गयो कहिले कतै गयो कहिले कतै जानु त्यो सहित परिवारको हिसाबले तपाईँ उहाँहरूले कार्यक्रम बोलाउनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँ कार्यक्रममा पुगेपछि उहाँहरूले मचमा बोलाउनुहुन्छ सहित त अब सबैको अब यत्रो बाह्र तेह्र हजार सहित भएको छन् तर त्यो मानेका कसको भयो भने प्रथम सहित अहिले चाहिँ एकदम गर्व लागेको छ हो रहेछ यो अब कसको छोरो यस्तो किसिमले मर्न पाउँछ भन्ने त्यति गर्व चाहिँ लाग्छ तपाईँको घर बारी बारी चाहिँ कति हो दुई हालको मेलो छ छ माने यो तलसम्म यहाँ आएसम्म ऊ त्यो घाइते छ अरे होइन घाइते छ अरे तिरुङ्गो तल छ अलिकति त्यो तल बर्मा छ अलिकति तपाईँहरूलाई खाना लाउन कस्तो पुग्छ खाना पुग्दैन पुग्दैन है छ महिना लाउँछ त्यसपछि ज्याला गर्न जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ गर्थेँ पहिला पहिला अहिले सक्दिनँ अब बुढोको पानी लाग्यो भने अब बैसठी वर्ष भयो बैसठी वर्ष अब नसक्ने भएर घर यसले फेरि त्यसो आयो घरबाट चाहिँ छोराहरूसँग भयो अरू कतिजना छोरा दुई भाइ छन् अब दाजुहरू दुई माइलहरू र जेठो तिनवटा मात्रै हो तिनवटा छोरी एउटा आउट पऱ्यो अब हामी गर्न सक्ने तपाईँहरूको कहिलेको पेसा कृषि नै हो कृषि नै हो अहिले अब यसो मैले पहिला पहिला टाकेर सम्झेर यसो बाहिर यसो अलिअलि कमाउँथ्यो अब त्यो पनि रहेन त्यो पनि रहेन कमाएर खानु सक्ने त हुँदै भएन